え <laughs> っ Oh. 아. 아. 아. Þú ætla náttúrulega ekkert rustlast á lappir frekarinn hér fyrir daginn. Engin morgumattur. Þú heilir ekki. Engin morgumattur hér frekarinn venjulega. Ertu sofandi? Nei, ég er dögn. Oh. Legðu kransur og senginu nokkuð veitir. Oh. Íslensk, finnst þið bara hluta að það var myndast. Það er það finnur ekki neitt í þessu drasli hérna. Hvað er blússan mín? Er þetta hún? Ég var í henni í gæð. Þú sá ekki alveg þetta í henni í dag. Ah, ertu kannski búin að setja henni óhreina tauir? Hvar geymur þú óhreina bóttin? Ég gref hann í bakkarinn. Ha, ha, ha. Nei. Eins. þín ástin mín mm, Indislegur ilm Jökk og bjarki, gjör yfir svo vel elskurna, morgun matur kroppur. Oh. Æ, æ, hvað er komið hverju kattið hérna? Æ, hvað, æ, æ, æ, æ, æ. Stofnök eru hafinn hjá þeim jæðendum sem eru í vanskýrum. Dráttarauðstur eru nú. Góðan daginn, æska mín. Góðan daginn. Æ, ó, almáttugur. Þetta er almáttugur. Eindriði. Máttu hugur hvað hann var órólegur í nótt. Hann vaknaði fyrst klukkan þrjú og þá skipti ég á hann og þá sopnaði hann heldur betur aftur en vaknaði strax aftur og fór að hágra mér. Vaknaði þú ekkert við þetta? Ég hafði nú mesta áhyggjurna því. Svo var hann einhvern manaverkir þegar ég var búinn að sussa pín... Hvað? Það var kveitni!

En þú talaðir aðeins minna og reyndir að gera bara eitt í einu, þá þyrfti ég ekki að skipta um þau tvísvar okkar í mótni. Er ekki nóg að annar ykkar grátt í einu? Þetta er allt í lægi. Það er bara í hitt bleikadressi mitt, það er mér líka betur. Reyndur nú að taka þig saman í andisinu. Þú elskar mikið einhver. Veist ég að gera það. Ég skal setja nýtt brauður í. Aaaah, ég skal hugsa um brauður. Hugsa þú um barnið. Hva? Hvað? Finnst þér ég ekki hugsa um barnið? Ég, ég, ég legna alla fram, ég vaki fram á mæti í vallinu og svo segir það bara fyrir mér. Þú hugsa vel um hann. Ég anþeg ekki við það. Hva? klukkan. Hún dröfnaði klókattinu. Þetta með franskblöðið. Og hvað er það? Nei, svar ég held ég hefði mætti hérna í morgun. Hvað í fjandarinn er þetta franskblöðið? Haha, þarna er það. Halldór, getur þú verið þekktur fyrir að senda barnið í skólan með þetta? Ég sendi mín börn ekki mestislaus í skólan. 이다루루루루루루 munur eftir að kaupa kaffi í gær? Ég trú að því að kaffibakkin sem ég kæfti fyrir pólkarnas í búinn. Heldur þú fáir ekki bara koffinu í trúnum af öllu þessu kaffinu við að víða? Böbbi! Viltu hýta vatn?